жездеме ғашықпын екінші бөлімі автор қарлығаш сүлейменқызы оқыған қарлығаш сүлейменқызы мен ол кезде дүкенде сатушы болып жұмыстадым ал мен істейтін дүкеннің бастығы яғни иесі болатын алғаш келгенде онымен танысып үлгердім мінезі салмақты еді онша мұнша қылдың сылдыңды ұнатпайтын бірден түсіндім оны келсе екен деп күтетінмін ол келсе оған қалай да болсын ұнасам екен деп әрекет етуші едім бірде әпкем өзінің тұрмысқа шығатынын айтып жігітімен бізді таныстырмақ болды кафеде отырғанбыз бірде ғалымның көлігі келіп тоқтады терезеден көре сала қуанып отырсам ішке кіріп келген ол раушанды құшақтап сүйіп гүл сыйлағанда төбемнен жай түскендей болдым әрине маған оңай тимеді Аптырап тұрып қалдым раушан менің түрімнің өзгеріп кеткенін көріп самал сенде бәрі дұрыс па деп сұрады а иә мен мен мен самал саған не болған сендер таныспайдыңдар деп сұрады ғалымға қарап тұрған мені көріп ғалым болса басын шайқап қояды жоқ танымайды екен алғашқы рет көруім екен деп қояды мә ол сөзді естіп одан бетер көңілім түсіп кетті мен байғұс оның алдында зыр жүгіріп көзіне түссем екен деп жүрсем ол мені көзіне ілмеген екен ғой а мен ғой ғалым ағай танымадыңыз ба не деп міңгірлеп көзім жасарып тұрған маған раушан самал сен оны қайдан танисың әлде араларыңда бір нәрсе бар ма деп сұрады жоға жаным мен бұл қызды танымаймын деді ғалым а бірақ есіңізде жоқ та шығармын мен сіздің аруна деген дүкеніңізде сатушы болып жасаймын ғой дедім мен а солай ма сен мені көргенсің бе сонда мен қалай байқамағам деп тұр а ештеңе етпейді енді есіңізде болармын қанша дегенмен бөтен емеспіз ғой дедім де әпкеме қарап мен қазір келемін деп сыртқа шығып әбден жыладым өмірімде алғашқы рет ғашық болған апам болатын раушан маған бірнеше рет қоңырау шалып шақырып алды көзімнің ісіп кеткенін көрген ол тағы да шошып кетті менің көңіл күйім жоқ болатын мен асығыс едім құрбым ауырып қалды соған алаңдап тұрмын деп жылап жібердім де жүгіріп шығып кеттім артыма бір қарағанымда ғалым раушанның қолынан ұстап отырған екен оны көрген мен одан бетер ызаландым сонымен үйге барып әбден солқылдап жыладым кешке қарай келген раушан менен ауырмаған құрбымның жағдайын сұрап әлек мен өтірігімді жабу үшін оның жағдайының қиын екенін айтып қойдым раушан да оған алаңдап қалды сауығып кетсін уайымдамашы жаным деп мені жұбатып қояды уф жүрегім ай оған қалай ғана айтам мен сенің жігітіңе ғашықпын деп ол сампылдап қалыммен болған жағдайын оның өзіне сыйлаған жүзігін көрсетіп қуанып тұр оның мұндай қуанышты жүзін көрген мен оған ондай сөзді айта алмадым өзімнің ғалымға ессіз ғашық екенімді өзімнен басқа ешкім де білмейтін сонымен арада бір ай өткенде олар үйленіп тойлар болды тойда оны вальске шақырып алып әбден армансыз құшақтап мауқымды бастым ол болса менің құшағымнан сытылып шығып кете берді екі көзі раушанда болды менің сол кезде алғашқы рет өз әпкемнен өзінің күйеуін қызғануым басталды ішімді алай тырнап жатқандай күй кештім жездем болғандықта әзіл шынымды араластырып ту жездешка не болды раушанды жаңа көргендейсің ғой енді ол сенің күнде қасыңда болады ғой балдызыңа да көңіл бөлсейші осындайда менімен билеме де кіммен билейсің деп раушанға да естіртіп айттым сосын оны қайта құшақтап алдым раушан болса күліп қояды ал ғалым мен оны құшақтаған сайын өзін жайсыз сезініп терлеп кетті той біткенше оны қайта қайта биге шақырып тұрдым оның ата анасы да бар бақуатты тұрады екен небір құда балдар менің артымнан жүгіріп менің көңілімді табуға тырысып жүрсе менің екі көзім ғалымда есіл дертім жездемде ақ көйлек киген раушанның орнында өзім болғанда ғой деген ой да маза бермеді осылай өз әпкемді күндеуім басталды той біткен соң олар өздері еншілерін алып кетті ал мен болсам раушанның үйіне жиі барғыштап кеттім раушан да ойында ештеңе жоқ мен барған сайын қуанып бар тәттісін алдыма тосатын ғалым жұмыстан келгенде мен оның мойнына асылып алып құшақтап алсам да әпкем байғұс ештеңе байқамайтын ғалым менің ондай әрекеттерімнен ұялып менен алшақтап жүретін жалғасы бар